एक अच्छा स्कोर जो है ओपनिंग पार्टनरशिप के तौर पर सामने आएगा जिसके बाद बाबर आजम होंगे इस वक्त टॉस किया जा रहा है Heads, so West Indies win the toss. Jason, what are you going to do and why? Yeah, we're going to feel first. You know, I don't think the conditions have changed much you know, as the day goes on. Um, it's just a matter for us to use the overhead conditions. Hopefully, we get some movement against some early wickets. You've been here, most of your team in the UK for quite a while. Tell me a little bit about your prep. Yeah, it's been good. You know, um, you know, we've been here the last couple of weeks, you know, and before that, you know, we were in Ireland as well. In the UK for quite a while. Tell me a little bit about your prep. Yeah, it's been good. You know, um, you know, we've been here the last couple of weeks, you know, and before that, you know, we were in Ireland as well, and a few guys playing IPL cricket. You know, so the beauty about the squad is that we've been playing cricket. You know, we've joined together um, in Southampton, and I thought it was a really good camp there, camp there and then we also had two good warm-up games. Who have you left out today? <sighs> uh, Evan Lewis is not fit. Uh, Shannon Gabriel is also not fit, and we've left out Fabian Allen and Kimar Roach just from a bowling perspective, how do you feel your guys have come? Progressing nicely, you know, we're getting better and, and, better each time we go out on the field, and that's important, you know. Um, I just think it's a matter for us to start well. And as I said, we've got a new ball in hand early in this morning, so it's a matter for us to take wickets, you know, and just, just try to take wickets as the innings goes on. All the very best. Thank you. Saffras, come this way. Batting first, how do you feel about that? I think we wanted to ball first, you know, because of over, overcast condition as well, a little bit moisture on the pitch. But it doesn't matter if we survive first couple of hours, it will be a good batting pitch. The series against England as well, but what have you taken out of the recent games that gives you confidence? I think we take so, so much positive in about our batting lineup. Good, good to be in the form. So good to be before the World Cup. Our top batsmen are in the form. So we are really hopeful and we have a good practice. So hopefully we will do well in these matches as well. Who have you left out of your squad? I think we announced that 12, so Asif Ali is not playing. The all 11 are playing today. All right, so Mohamed Amir, Wahab Riaz, what are they bringing to your team today? I think Mohamed Amir and Wahab Riaz, they both are experienced, but comfortable about my bowling, and hopefully they will do well. Any, any idea about this pitch, how, how good it is? You've been here this season. I think we played before two matches here, so we know Nottingham But We all know about that. This is a good batting pitch, so hopefully we'll, we'll run on the board and we'll defend the score as well. All the very best to you. Thank you. All right, uh, toss is finished. Uh, just a reminder of what has happened out here. The West Indies... West Indies ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है पाकिस्तानी कप्तान का भी yehi कहना tha ki agar wo toss जीत जाते तो वो کرتے پاکستان کی پلینگ کی بات کی جائے تو امام الحق فخر زمان بابر آزم حارس سہیل محمد حفیظ سرفراز احمد اماد وسیم شاداب خان ریاض حسن علی اور محمد عامر شامل کیے گئے ہیں بارہویں کھلاڑی آصف علی باروے کھلاڑی ہوں گے شویب ملک ٹیم کا حصہ نہیں ہے شاہین شاہ افریدی ٹیم کا حصہ نہیں ہے جبکہ محمد حسنین بھی آج کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اوپننگ امام الحق اور فخر زمان ہی کریں گے اور وہاب ریاض کی پسی ہوئی ہے محمد عامر بھی مکمل فٹ ہیں یہ کہنا ہے پاکستانی گپتان کا یہاں شامل کریں گے news headlines this headline news اس براتیو بائی پورے پاکستان کا number one data network 4G and کیا سرفراز ہوں گے پہلے ہی امتحان میں سرخرو پاکستان اور ویسٹ انڈیز نوٹنگم میں مد مقابل کپتان سرفراز احمد ایونٹ میں کرنے کے لیے پرعزم ٹیم کے اسٹیڈیم کے لیے ہوٹل سے روانگی کے دوران شائقین کے پاکستان زندہ باد کے نعرے شائقین کرکٹ نے سرفراز الیون سے امیدیں لگا لی ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر فاتحانہ انٹری کی خواہش کا اظہار کر دیا کسی نے بابر اعظم تو کسی کو فخر زمان سے امیدیں کہا چیمپئنز ٹرافی کی طرح سرفراز ہمیں دھوکہ نہیں دے گا کرکٹرز کے اہل خانہ بھی انتہائی پرجوش ٹیم کے لیے دعا کو قومی اسمبلی اجلاس میں گرما گرمی حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا اپوزیشن ارکان کی جانب سے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کراچی کو پانی نہ ملنے پر احتجاج کے بعد اجلاس ملتوی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا حکومت سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتی ہے شاہد خاکان عباسی بولے آج آواز کو دبایا جا رہا ہے ملکی مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن اکٹھ جو پاکستان کے جھنڈے اور دو قومی نظریے کو نہیں مانتا اس کو ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں وزیر مملکت علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا کہ ہم قربانی دے رہے ہیں مگر ہمارے بھائی طاہر داوڑ کی لاش افغانستان سے ملی اس ایوان کے اراکین ریاست پاکستان کو للکارتے ہیں جن کی وجہ سے فساد پھیلا انہیں اس ایوان میں رہنے کا کوئی حق اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل سینٹ سے مسترد بل اپوزیشن کی مخالفت کے باعث مسترد ہوا ایوان میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ اپوزیشن کے نعرے حکومتی ارکان کا قائمہ کمیٹیاں ختم کرنے کا مطالبہ افغان امن اور مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کی دو جون کو اسلام آباد آمد متوقع ذرائع کے مطابق زلم خلیلزاد وزارت خارجہ میں پاک امریکہ دو طرفہ مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گے ملک میں روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر نیچے آنے لگا انٹر بینک میں ڈالر چھیالیس پیسے سستا ایک سو سینتالیس روپے پچہتر پیسے کا ہو گیا ادھر اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر میں تیس پیسے کمی ایک سو انچاس روپے پر آ گیا سرمایہ بہار اور آج جمعۃ الوداع ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے موقع پر ملک بھر میں روح پرور اجتماعات ہو رہے ہیں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات آج جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں فلسطینیوں اور کشمیریوں کے آزادی کے حق میں مظاہرے